Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu. Tym razem z samochodu. Dlaczego? Ponieważ chcę omówić trzy znaczenia czasownika fahren. Jechać w swoim pierwotnym znaczeniu, ale właśnie chcę to rozwinąć. Zapraszam na film. Myśląc nad tym, jak Wam to przedstawić, jak Wam przedstawić te trzy czasowniki, tak sobie pomyślałem, znaczy wziąłem sobie trzy znaczenia i yy, można byłoby je posegregować, posortować według takiego klucza. Kierowca wykonuje inną czynność, a pasażer inną. A propos właśnie czasownika Fahren. Przedstawię Wam teraz dwa czasowniki, które są ściśle związane z kierowcą. I to są te i to są te znaczenia czasownika farn, które zwykle y, albo poznajecie później, na pewno nie poznajecie ich jako pierwsze. Tak jeszcze się głęboko zastanawiam nad tym, że w sumie robię dosyć nietypowo, bo e, pewnie chcielibyście najpierw dostać czasownik farn, sein posiłkowym, ich bin gefahren, to to znacie zwykle. Właśnie was trochę zaskoczę. Nie wiem, czy dobrze robię. Robię to eksperymentalnie, ale powiem wam najpierw te znaczenia, które zwykle mówię, są pomijane albo ktoś ich w ogóle nie zna, jest zdziwiony w ogóle, że takie coś istnieje. Słuchajcie, ich bin ein Fahrer, jestem kierowcą. Hm? Was mache ich? Was tue ich? Ich fahre Auto. Prowadzę samochód. Rozumiecie? Ich fahre Auto. Prowadzę. Jestem kierowcą. I z tego się bierze e, posiłkowy haben, czyli ja prowadziłem samochód i ja prowadziłem ten samochód. Ich habe das Auto gefahren. Zdziwieni? Mam nadzieję. To się dotyczy, dotyczy pojazdu, czyli mój stosunek człowieka, który prowadzi jakiś pojazd. Ja wtedy mogę ten pojazd fahren. Ich kann Auto fahren. Ich kein E, ein Motorrad fahren. Mogę prowadzić motocykl jako kierowca, als ein Fahrer. Czyli patrząc tak, wiecie, jakby się zastanowić, no to rzeczownik kierowca, Fahrer i czasownik fahren prowadzić, no tutaj widzimy takie bezpośrednią zależność jednego od drugiego, nie? Czyli ona, on prowadził. Kto prowadził samochód? Pada pytanie. Wer hat das Auto gefahren? Wer hat das Auto gefahren? Kto prowadził? Also, wer war der Fahrer? Kto był kierowcą? To jest jakby pytanie w tle, albo pytanie kolejne, wyjaśniające tę kwestię, nie? E, ja chciałbym poprowadzić, ktoś mówi, w sensie ja bym chciał być, ich möchte ein Fahrer sein w tym kontekście. Chciałbym być kierowcą, czyli chciałbym poprowadzić ten samochód. Po niemiecku ich möchte das Auto fahren. Czas przeszły, już było, ale powtórzmy sobie jeszcze. E, kto prowadził ten samochód? Niech to będzie pytanie. Wer hat das Auto gefahren? Wer hat das Auto gefahren? Kto prowadził ten samochód? Czyli inaczej pytanie, wer war der Fahrer? Wer war der Fahrer? Kto był kierowcą? To jest pierwsze znaczenie czasownika fahren. Tutaj słuchajcie, przerwa na reklamę. Oczywiście możecie ją przeskoczyć, 5 jest taki skip, może od razu ją przełączyć, od razu dalej oglądać. Natomiast gdybyście chcieli mnie wesprzeć, należycie do tej grupy widzów, które, którzy doceniają moją pracę, to proponuję przerwę, kawka, także przerwa na reklamę. Drugie znaczenie czasownika fahren, słuchajcie, też z haben. A, dużo tego haben, nie? Wiem, że wam w głowach się może wam coś dziać. Ej, ej, zaraz, zaraz. Całe życie się uczyliśmy, że, że farm ma posiłkowy zain. E, tak, ten czasownik omówimy na końcu, tylko się przesiądę na miejsce pasażera, żebyście wiedzieli, bo ja teraz jestem, jestem jako kierowca, tak? To jest kierownica. I ja te czasowniki, które teraz omawiam, właśnie używam jako, mogę użyć jako właśnie kierowca. Czyli prowadzę samochód przed chwilą. I teraz to znaczenie drugie, o które, które chciałem omówić. Yy, przykład zdaniowy tego, tego właśnie czasownika w tym drugim znaczeniu. Kannst du mich zur Arbeit fahren? Kannst du mich zur Arbeit fahren? Czy możesz zawieźć mi do pracy? Widzicie to? Jest akusatyw. Czy możesz mnie, mich, zur Arbeit fahren? zawieść. E, czyli ja, jak, czy ty możesz wziąć samochód i będąc kierowcą, zawieść mnie do pracy, nie? E, dla osób, które nigdy takiego zdania nie użyły, to pomyślcie, czy czasem nie użylibyście w tej sytuacji czasownika bringen. Kannst du mich zur Arbeit bringen? I te czasowniki, słuchajcie, w tym miejscu bym zostawił obok siebie jako synonimy. W tym drugim znaczeniu właśnie zawozić kogoś gdzieś. Ja zawożę moje dzieci do szkoły. Powiecie z Bringen, z czasownikiem. Ich bringe meine Kinder zur Schule. I teraz z napisami. Ich bringe meine, meine Kinder zur Schule. Ja zawożę moje dzieci do szkoły. Ale równie dobrze możecie użyć jako ich fahre meine Kinder zur Schule. Ich fahre meine Kinder zur Schule. Ja zawożę moje dzieci do szkoły. Też w znaczeniu czasownika zawozić. Bringen i fahren. One są tutaj synonimami, one mają te same znaczenia. I tutaj właśnie też czas przeszły jest ten sam, ta sama sytuacja, co w tym pierwszym czasowniku, też jest ham. I tutaj jest jakby bardziej e, takie gramatyczne wyjaśnienie, dlaczego tak jest, słuchajcie jest tak, że czasownik, e, wszystkie czasowniki, które mają akusatyw, e, wszystkie czasowniki, które mają, odpowiadają na pytanie kogo co, to co z nimi, to mają posiłkowy haben w czasie przeszłym. Suchen, kogo co, ich habe gesucht. Berengen, kogo co, ich habe gebracht. Znaleźć, finden, ich habe gefunden. Kogo co znaleźć? Kochać, lieben, kogo co, ich habe geliebt. Wszystkie czasowniki bez wyjątku z akusatywem w czasie przeszłym w perfekcie są z posiłkowym haben. Essen, trinken, mieten, kaufen, es, było, było już, mhm. e, tragen, nie? Wszystkie one mają, e, mają posiłkowy haben. Dlatego, skoro mamy czasownik fahren w znaczeniu zawozić kogoś, też mamy haben. Zawiozłem moje dzieci do szkoły. Po niemiecku? Ich habe meine Kinder zur Schule gefahren. Zawiozłem je. Byłem kierowcą one wsiadły, ich war, ich war der Fahrer, one wsiadły do samochodu, sie sind ins Auto eingestiegen i pojechaliśmy razem. Und wir sind zusammengefahren. I teraz użyłem wir sind zusammengefahren, to jest czasownik ten trzeci, o którym opowiem za chwilę, w kontekście czasownika E, jechać, którego znacie albo na pewno, albo też inaczej powiedziawszy, e, poznaliście go jako pierwszego nie? na lekcjach języka niemieckiego. Fahren sein. I jeszcze jeden przykład, albo jeszcze parę. E, oni zawieźli swoich rodziców na dworzec. Uwaga. Sie haben ihre Eltern zum Bahnhof gefahren. Możecie zamiast gefahren użyć gebracht, zostawiając wszystkie pozostałe elementy zdania i byłoby ok. I byłoby super. Natomiast, jak już powiedziawszy, fahren i bringen to są synonimy. Kolejny przykład. Córka mnie prosi. Meine Tochter bittet mich. Tata, zawieź mnie do szkoły. Fatih, Fahr mich zur Schule. Fahr mich. Fahr mich. To jest rozkaz od fahren. Można byłoby użyć bring mich, ale to fahren jakoś tak nawet w tym, w tym kontekście mi bardziej leży. Zawieź mnie. Fahr mich. Albo dziecko się pyta rodziców, e, kto mnie zawiezie do szkoły? Czyli po niemiecku pytanie zabrzmiałoby Wer fährt mich zur Schule? Wer fährt mich? Kto mnie zawiezie? I oczywiście mama mówi, tata cię zawiezie. Tata fährt dich. Fati. Nie tata. Fati fährt dich. Albo z modalnym Fati kann dich zur Schule fahren. Kann dich zur Schule fahren. Tata ci może zawieść. Mama zawiozła mnie na dworzec. Mama hat mich zum Bahnhof gefahren hat mich gefahren, zawiozła mnie. Kogo co, akusativ, posiłkowy haben. Nie? Oczywiście fahren, gefahren, czas przeszły jest nieregularny, cały czas ten czasownik się tu nie zmienia, natomiast zabawa jest wyłącznie na, e, na czasowniku posiłkowym. Dobra, słuchajcie. Kończymy tą część z tym fahren jako zawozić, zawieść, zawieść zawozić kogoś. E, moja kolejna prośba z przerwą na reklamę, zróbcie sobie chwilę. Oczywiście, jakże nie, to po 5 sekundach oglądajcie dalej. No to okej. Okay. Bez gleich. Trzeci, trzecie znaczenie i ostatnie, które przygotowałem na dzisiaj, e, znaczenie czasownika Fahren, to jest właśnie to znaczenie, które kojarzycie, znacie. Jechać. Jako przemieszczać się. Przemieszczać się w ogóle. I w tle jest, e, jest e, kontekst jako pasażer. Jechać jako pasażer, nie jako kierowca, tylko jako pasażer. E, a jak jeżeli nawet nie jest tego pasażerem, jakby podkreślone, to jest akcent na przykład wspólnej jazdy, czyli na przykład to po kolei, po kolei. Jadę samochodem w kontekście pasażera. Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit dem. I tu się pojawia przyjmek myt, który służy do tego, żeby podkreślić środek komunikacji, który, z którego korzystamy. I to jest zawsze myt. Jak wiecie czy nie wiecie, myt jest datywem. E, <laughs> Okej, okay, no dla niektórych z Was jest to temat zdany. Dla kogoś, kto nie jest zdany, spróbuję to w dwóch pigułkach przedstawić. Słuchajcie. Dativ to jest taki przypadek, że jeżeli macie rodzajnik da lub das, to w datywie zamienia się na deim. Co to znaczy? Jeżeli mamy das auto, to samochodem to jest mit dem auto. Ich fahre mit dem auto. Jadę samochodem. Jeżeli macie autobus, deabus, deabus to jest autobus i można powiedzieć jadę autobusem, rozumiecie w tle, wiadomo, że jako pasażer, nie? No to jadę autobusem, ich fahre mit dem Bus. Dlaczego dem? No bo bus ma der, w datywie dem. Jeżeli mamy der Zug, pociąg, i jadę pociągiem, czy też my jedziemy pociągiem. Wir fahren mit dem Zug. Wir fahren mit dem Zug. Dlaczego deim? No bo deacuk, dea w datywie to deim. Jeżeli macie natomiast rodzajnik di, rodzaj żeński, no to kochani moi, tam się dzieje coś takiego, że di zamienia się na dea. Ja tam, ja to nazywam trochę tak mnemotechnicznie, żeby, żeby to zapamiętać, czyli rodzaj żeński w datywie no, nabiera cech męskich, no bo przecież dea kojarzymy z rodzajnikiem męskim dea, tak? Natomiast datyw kobieta w datiwie wygląda jak facet. Takie coś byśmy sobie skojarzyli. Di w datiwie to jest dea. Dlatego, gdy mamy taki środek lokomocji jak tramwaj, die Straßenbahn, to oni jadą tramwajem, Sie fahren mit der Straßenbahn. Mit der. Ok? A oni pojechali tramwajem w perfekcie. Sie sind mit der Straßenbahn gefahren. Sie sind mit der Straßenbahn gefahren. Pojechali tramwajem. Gdyby to było metro, metro po niemiecku to świetnie, bardzo ładnie, die U-Bahn. Die U-Bahn. On pojechał metrem. Er ist mit der U-Bahn gefahren. I też, też to podkreślam, w tle chodzi oczywiście, że to jest pasażer. Że on nie jest kierowcą, kierowcą, e, maszynistą, tak? E, a propos maszynista po niemiecku, znacie słowo? Der Lokführer. Natomiast tutaj mam zastanowienie, czy czy maszynista metra to też jest Lokfera? Ale dobra, nie wiem. Napiszcie, czy, czy znacie, pytanie do Was, czy maszynista e, składu e, metra też jest, to też jest Lokfera. O, taksi zapomniałem. Rodzajnik taksi? Oczywiście, das. No to e, ona pojechała taksówką, też w rozumieniu w tle przemieszcza się cały czas sama myśl. Jest pasażerką. Pojechała taksówką. Sie ist mit dem Taxi gefahren. Sie ist mit dem Taxi gefahren. Pojechała taksówką. E, I tutaj taki odcień tego czasownika fahren, słuchajcie, w którym ja jako kierowca i moja kochana małżonka jako pasażer E, chociaż tak naprawdę jeździmy najczęściej odwrotnie, tak. Ja to, mamy takie umowę, że Monia prowadzi, a ja, a ja jak zwał, tak zwał, nawiguję. <laughs> E, to wtedy możemy powiedzieć, że pojechaliśmy. Wir sind gefahren, tak? Czyli biorę na siebie i rolę my, to samo powie Monia. My pojechaliśmy, wir sind gefahren. Mimo, że ona prowadziła, ja byłem kierowcą, ale takie nasze wspólne dzieło to wtedy jest sind, sein, już haben nie, bo haben precyzuje tylko i wyłącznie pasażera. Słuchajcie, to wszystko. To wszystko na ten, na ten temat. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, cześć!